man. sana, ngabolef sana. flaschte ich mir. Tengok boleh dek miko tepung. Tanahnya kotor dah, bersihin dah. Tanah depan. Sini dek, sini dek. Tanah aja sini adik dah. atas sini saja kita biarin dia biarin dia biarin. Jangan sana aja dah. Sini ajak dah. Ini di mikro panas dah, dah, dah. Debu, debu. Boleh.